Hello，大家好，这里是 BPW Study。今天这部影片我要来介绍 GoodNotes Five 的各个功能。如果你是还没有入手 GoodNotes Five，或是想要更深入了解怎么使用的话，就可以好好的看完这部影片，相信对你未来使用一定很有帮助。让我们现在开始吧。 g o o d n o t e 5 Five 现在在 App Store 的售价是两百七十元。iPhone 和 iPad 它只要付一次钱就好了，但是 Mac 因为是电脑版的关系，所以它的作业系统不同，所以还需要另外再付费。好，我们开启 g o o e n o t e s g o o e n o t e s 有三个特点让我非常喜欢，第一个是它搜寻的功能，不只是搜寻档案名称，它连手写的内文。 都可以查得到，和赖的聊天搜寻功能一样方便。假如说你突然有一天有某个观念你忘记了，搜寻之后你马上就可以找到它所在的页数，是不是超方便的？第二个特点是手写辨识。假如说你跟我一样觉得自己写的字没有到很好看，或是你想要把你的笔记变成文字档传给别人，那你一定不能错过手写辨识的功能。用套索功能把你需要的字圈起来，然后点选转换之后，它就会变成文字档。 如果辨识失败的话，你也可以自己用打字来修改，然后修改完之后再把它复制到你你想要的地方就可以了。第三个特点是标签页，你可以在上方自由选取任意的文件，而且可以直接把它拖拉下来做荧幕分割。好，接着来一一介绍下面的功能吧。首先是新增笔记，非常简单，你只要按下这个加号。 它就会出现七个选项。笔记本可以自由设定封面，还有纸张的外观和颜色。Quick Note 省去笔记本的第一步骤，它可以直接开始写笔记，然后写完之后再决定是否储存。同样的，快速点两下也可以新增 Quick Note。汇入从平板中的档案汇入笔记，扫描文件。 把需要扫描的文件放在视窗前，会自动帮你找到文件的范围。介绍完新增笔记之后，我们就可以开始来做笔记了。先来介绍一下工具列，笔刷有三种笔刷，原子笔是粗细都相同，钢笔和画笔都是有粗细差异，只不过画笔再更明显一点。下方有一个手写笔和手掌防误触，因为我自己是左撇子，所以我会把书写姿势这边调到左边，右半边可以调整粗细。 还有颜色，我自己是设定了超多颜色。要新增的话，就到自定，然后去新增之后，就可以把它输入到预设值里面。可以输入色码或者是色盘来寻找你需要的颜色。粗细的部分则是用滑杆来设定。接下来讲到橡皮擦，橡皮擦它的功能还蛮自由的，你可以选择擦除局部或是同一笔画的线条。我自己习惯是擦除整个笔画。它还有一个超方便的功能，就是自动切换回上一个工具。 假如说你擦完橡皮擦之后，它就会自动帮你转跳到笔刷，所以你就不需要再重新选取荧光笔。荧光笔和笔刷差不多，同样可以调整粗细和颜色。然后我自己也是帮它设定了一堆颜色，但因为荧光笔通常都是拿来画重点，所以我会把这个画直线的功能打开，让你在注记的时候，它就会自动帮你变成直线。形状工具。 形状工具可以画直线、圆形和多边形。然后在 GoodNotes Four 的荧光笔其实也有支援形状工具，但现在只能拿来画直线，有点可惜。套索工具，套索工具一定要善用它，否则你在平板做笔记时就和纸张没有什么差别了。它可以自由移动手写图像和文字框。假如说你一次怕移到太多东西的话，你可以调整这些开关来决定你要搬运的是什么。 将物件套锁之后，就可以选取你要调整大小，或是把它复制、贴上等。这个套锁最特别的地方就是它可以支援局部荧幕截图，这样的话就不需要用内建的截图，然后还要再做裁切。图片，它可以从相簿汇入照片，而且可以自由的裁切，有分为矩形的裁切，还有自由的裁切。 如果要自己做 Good Notes 的剪贴簿，一定要善用这个功能。相机，相机的功能其实就没有什么好介绍，它就是拍照之后会变成图片，然后跟图片一样也可以做裁切。文字，假如说你想要把 Good Notes 当做文件编辑的工具，那绝对不能少了这个文字功能。它同样也可以选择颜色，然后还能调整字体的大小和字型等等。打完字之后，它就会形成文字方块。 再使用套手功能，让它去该去的位置就可以了。简报笔，如果是报告或是解释的时候，就可以用到这个简报笔，适合老师讲课使用。视窗，如果不想每次写字的时候都要放大缩小，那视窗功能就可以解决。它可以帮你局部放大来写字，而且它在你写字的过程也会自动往前，也可以调整它的移动范围，让你写笔记的时候可以更固定，而且更有效率。 接着介绍最上面这排的功能列。首先是页面收览图，收图的部分可以让你快速查看你需要的页面，也可以在这边调整页面的顺序。收藏集可以让你储存你觉得是重点的页面。假如说我按这个符号，按下去之后它就会加入到收藏集中。然后你回到首页的收藏集也可以看到它。最后一个是大纲。 可以输入每个章节的标题，让你寻找时可以更快速。再是搜寻，搜寻和刚刚特点中所说的搜寻其实是差不多的，只不过这个是在这个笔记里面的搜寻，而不是所有档案来搜寻。再是分享，假如候你要把笔记拿去列印的时候，就需要先把它输出。我自己习惯是会输成 PDF 档，然后再把它存到 Google 云端硬碟里面，更改档名。 点一下就可以修改档名，同时它也会告诉你这个文件的资讯，也可以把它移动到其他的资料夹。添加页面可以通过卷动页面来新增下一页，或是直接按新增页面钮，可以选择目前的范本或是其他种类。阅读模式，假如说你只是单纯阅读，就可以开启这个，它可以隐藏工具列，然后在换页的时候也只需要点最旁边就能够换页。 更多，它是少数可以改变卷动方向的笔记程式。看你是想要用 PDF 的卷动方式，或是像翻书的的水平卷动，都可以调整。在文件编辑设定的部分，它可以调整工具列的位置。但我自己觉得放在上面是比较自然的。好了，以上就是对 Google n o e s 5功能的逐一介绍啦。如果你对哪些单一功能有感到疑问，欢迎在下方留言，我可以对它做更详细的介绍哦。 如果你喜欢我的影片的话，请按赞加分享，并记得订阅我的频道哦。最后，不要忘记开启小铃铛，以获得之后更多的资讯。